Être premier sur Google. Pour être en première position sur Google, il est essentiel de réaliser du contenu pertinent et de qualité pour vos pages web et vos articles de blog. Ce contenu doit être relativement long, informatif pour le lecteur, structuré, révisé régulièrement et optimisé pour les bons mots-clés. How to be on page 1 in Google search? Ask your SEO experts now. 1. Create a keyword strategy to target terms your target customers are searching. 2. Incorporate the keywords into your website content as well as HTML tags. 3. Write for humans and not for search engines. 4. Target location-based searches related to your business or service. 5. Optimize for mobile 2. 6. Focus on user experience. Wie du bei Google auf die erste Seite kommst. Erstens, strukturiere deine Webseite. Zweitens, wähle die richtigen Keywords. Drittens, bestimme dein Suchergebnis bei Google selbst. Viertens, erstelle die besten Inhalte. Fünftens, sei technisch auf dem neuesten Stand. Sechstens, mit Google My Business regional besser gefunden werden.